аталған экс тимур тоқтабаев индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде 2019 жылдан бері жұмыс істемейді бұрынғы қазақстан республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице министрі тимур тоқтабаев ұсталуына байланысты қазақстан республикасы индустрия және инфрақұрылым даму министрлігі хабарлайды тимур тоқтабаев 2016-19 жылдары қазақстан республикасы инвестициялар және даму министрлігінде министрдің орынбасары лауазымында жұмыс істеген кейін 2019 жылғы 5 ші наурыздан 17 желтоқсанға дейін экс шенеунік қазақстан республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде вице министр қызметін атқарған 2019 жылдың 17 желтоқсанында яғни үш жыл бұрын тимур тоқтабаев вице министр қызметінен өз еркімен кеткен қамауға алынған экс шенеунік туралы қосымша ақпарат беруге сондай ақ сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүргізуге қатысты мәселелер қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының құзыретіне кіреді